Manche sagen ja, Liebe geht durch den Magen. Ich passnippe jetzt. Alle 11,Periode 4,2 Dezisekunden verweist sich ein Single in der Bastinare.